Bonjour, je suis dans un café de chats à Sofia. Ça, c'est deux beaux petits chats. Elle ici, c'est une chatte d'Espagne. Des chats qui ont trois couleurs comme ça, c'est des chats d'Espagne. C'est toujours des femelles, mais il lui manque un fil et là, elle veut jouer avec mon... <laughs> le fil de mon micro. Et ça, c'est un petit chat qui n'est pas encore adulte, qui est en train de boire de l'eau. Vraiment un beau petit chat de rien. Et euh, il y a une autre partie du café par ici. Il n'y a pas beaucoup de chats. Et c'est des chats de refuge, donc des chats qui ont été euh, recueillis parce que soit ils étaient abandonnés, soit ils étaient malades. Et là, il y en a un qui est en haut ici sur le comptoir. Et il y a la chatte que j'aime beaucoup ici. La chatte blanche avec du poil un peu plus long et qui aime jouer. <laughs> Ça, c'est vraiment une belle chatte. Je pense que c'est une femelle. Donc, euh, c'est très sympathique. Et il faut payer 8 levas pour une heure. Et je pense que c'est deux levas chaque heure supplémentaire si on veut rester plus longtemps. Donc, lui aussi, il est bien gentil, mais là, il veut se reposer. nous, Bon! <laughs> Donc voilà, c'est le petit café de chat de Sophia. Salut! Thank you.